अरे हेलो हाँ हाँ सही बात है ये तो आप आज आज आज तो इनका मतलब उधर उधर उधर बना बना बना जय हो जय Yeah. हम सजाएंगे आप पीछे हो जाओ कमल के निशान को भूला मत भूला मत कमल के निशान को भूला मत भूला मत Vaya. Vaya.